کچھ وقت ہو تو یہ سن لے ذرا کچھ کہیں بات سمجھ تھا کچھ میری طرح وہ بھی مجھ سا تنہا ہی تھا ان آنکھوں میں بھی تھی نمی ان میں بھی وہ درد تھا وہ بھی تھا کچھ میری طرح وہ بھی مجھ سا تنہا ہی تھا ان آنکھوں میں بھی تھی نمی ان میں بھی وہی درد تھا یاد کر وہ بارشیں بھیگتے تھے جن میں کبھی پھر جگی کچھ خواہشیں کچھ میری طرح وہ بھی مجھ سا تنہا ہی تھا دیکھ لے تو ایک نظر جی رہا ہوں کس حال میں ہو خوشی یا رنجش